जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तू मचल के सामने आ मेरी महबूबा